你有五個 point。我正啦，你哋冇講啊！唔好講嘢啊你！我嘈，我嘈，寧願上企運願向。This ừ, ờ, ờ, dạ. is so hard. Ờ, okay, same, same again. You do like this, I do. You know. Oh, yes. Bow. 包剪揼，然後好，yes，包剪揼。 <laughs> Joshua. I will take Valentine. Now I can choose again? No, no, no. no again, again, we're doing it again. I'll take Latina. Oh, oh. oh. One, two, three. One, two, three. <laughs> Look at me so haram. <laughs> yes, please, regulate. Halal and halal and haram. I'm Tyler. Uh, pitch, pitch. I need a Tyler. I need a Tyler. Wow. Yay. 我我冇問題咯。從前錯，應盡錯。用過要死，從何來來得自我？頻度低，頻度低。我是回去。我係我係聽唔到，係到。係咪？係咪？係咪？我咪？係咪？係咪？係咪？係咪？係咪？係咪？係咪？係咪？係係咪？係係咪？係 Sing so g Let's go. 香菜、生豆腐、長治市吹到人甜美，空氣濃，一呼一有害有害身邊就呼吸有害，我覺得咯。 a song for you because you do well Cantonese. This is well. 唔係，因為因為我 HKU oh, student 啊嘛。邊個先？佢。OK，好啦。好緊張啊！我都可以咁。是不可擁有擁有果子，可以無可能求再份決定渣。就掂物我哋空虛。 <laughs> <laughs> một dấu mặn kỳ Yên tôi su huynh Cao ờ, anh không sang bà tổ Xíu Như À mày mày À dê buôn xíu như không Vì yêu phân Sáu Đàn ô tích sáng ô tây hơn Tinh thần, tinh thần, tinh thần. Ta chỉ thế. 英數節八百個，係係大會堂演奏廳，係係，我唔知咩英漢出我不我就是一撇線，四撇線累多更加學員超 o 啊！ <laughs> 係咩嚟啊？看見未來。 Go fun! Go fun! That's the ending, I think. so <laughs> fast! This is unfair. Zhenbin Guan Guan. It's really fast. Like, no, really, I cannot even pick up the speed. What happened to HKU, huh? My Chinese isn't even that good. My Chinese is only good when I fight. Tell <laughs> 我是蟬長將軍，咁定我是十六號愛人。Oh my god！My team, my team, Secret Hill. When he sings, get the point, because mine is fast. Okay, okay, okay, okay. Get it, get it. 乜燈能嘅能，要是行，要是令到我，我自制，照照鏡邊用。 The song is pretty good. Yellow 雞。Yellow Yellow 雞。我食，我有，為咗富貴。 Nhân tay phu ơi Kịch tôi Dông dạ, được không? Đi ngang không? Không xuân đi dìm Hả? Ngày Hùng Xuân á rồi Tại mẹ Hùng Lý Diêm Hùng Ờ Lý Diêm Hùng Xuân sorry Cái cõi sao? Cõi sao? Cõi sao? Hẹn hâm dâm Tên nè nè Trần xin Cây tôi Xây xin Trình Chọc dư sinh ó Kinh phun Ó mô lấy Chị bà chị 原料版，啊，做咩？原料班，原料，係咪咯？好慘戀愛。試下試下試下。哇！一出出啊！出出，你出。 對睇跌陀，在困難能在面前有你地反光定有勇氣，探正氣，重温內幕再计算。唔記得？吳若咧出名， 个东一千遍，无角力一曲歌，笑力欢人一步车，有情深一分。六廿多十句，真多不真多，哇好快啊！我你你收啊！威一到不得。 中書奉義，心快过但人直，得到別人心的直心正。重慶嘢，今年嘅，今年。再睇下先。切落去，切佢，切佢，重慶，重慶貨為當，將我食。似唔似噶？OK，似嘅。你年後又成。我，I，then，I，do，that。

在被你重遇，好你抱雨叫人，人是追，在醉，追追追，他是一醉再追追追追追追我哋叫他谁？我哋仲有叫 Four Three。佢系讲一醉再醉，即使佢做啲都系都系。系啊系因 e Please no h a r d

sing, baby. You can sing because I know the lyrics. New song or old song? Old song. He's scaring me. Yeah. yeah. Okay. Come on. Let's go. I've heard this song before. Oh, cheating. Dun, dun, No lyrics. 有夫，為好之身。一起生打冇，但係重硬嘅。係係真個名咋。一起生打王。一起生打好。生打好咯。唔啱啊個名就係。生打。哦哦哦。啊啊啊啊啊啊啊！出嚟個。It's like the new face, PSY new face. The, new face. The, the, the, the, the, the, is it grasshopper? Can you translate?

I will come there with my slipper。可以出張嘅。你張 slipper 幾㗎大佬？With my shoes, with my chunky shoes. Do. is She didn't raise her hand. Hey, you raised her hand. She didn't raise her hand. No, I didn't raise her hand. This is, this is foul play, foul play. Do it again. Dead ball, dead ball. I was so passionate. All the passions are one. This one? Yeah. Why did you... Lyrics of... Turn down. na, na, na, Say the, say the words! Say the words! It's so fast! It's so fast! It's so fast! It's like du du du du du du. 내려줘 가초. I don't think so. See, it's hard, right? It sounds like IU. Huh? so it's a girl saying so it's a girl. No, girl and boy. I'm Vito. 至上我呢個唔係，我諗諗諗諗感受嘅喪。唔分男女。有聲有聲。我係個 p e s o n 後浮日高靠疏寫，退後長放放棄，換女夜節不停，啦啦啦啦啦，看要百變現成，啊哈，可以一拼會分，我心機。I love you, I need you, I'm a tongue. 蒙着嘴説愛你。Uh, you know what song I want to do? I want nobody, nobody but you. That's K-pop. Oh, it's okay, K-pop. Let's do K-pop. Let's do K-pop as well. Có lệ phong hàn 很神奇的灵境，基因突 Oh, really? This bubbles <laughs> are. Why?有冇問大我四號？我問仔。咪先。Signed <laughs> eh, eh, eh, up for this. <laughs> It's so sad. 我令法師一面記住。法師。 nhâm 복목전 속근 은거생 생념 생념 정시 런허이 와 학생터의 강코이 채소 성매이 mumhoi sỏi tay số Kira Kira Kahar Teen Fanahan This is Sonia bị MC Kỳ bị Trang Tân Bill 好似 MC 喎，我哋喺度大家係咪好聲？好聲歌定愛情歌啊？咁你都估到啊？Oh, of course, I know feelings 啦，呢個人。No, he he feels so sad. It was so sad. It was not. It was so sad. 我哋最遠由到燕燕即我天。 回望，嘟嘟嘟嘟，元朗，嘟嘟嘟嘟，上一網，踏人情，轉身有事你你，嘟嘟。Look at the beat, look at the beat. What is it? 經常看無人真，衝遠。林家謙㗎。 唔係唔係女嘅，應該係。月兒 one h a n d r e d a d 翠翠鑊我聰明。 Okay, redirects mm. the time. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Why is it so Indian? <laughs> <laughs> Why is it so Indian? Don't touch lah. baby. Hey, shut up. <laughs> wow, okay, let's see who wins. Let's see who wins. Casting one. So he can. Well, it's such a bad song. 你什麼？你什麼？你什麼？我佛佛多氣，多氣。我我知個名。我佛佛佛佛試下先。我只蕉唔係我只蕉。試下先。試下試下。咁咪長歌，唱嚟聽下。咩啊？搖擺印度。咩光加熱等於火嘛？嗯，係啊係啊係啊係啊。係啊，首。喂，我知。 time in the lasers? Yes. The song. Oh! oh Hey, did I, did I do it okay? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. <laughs> <laughs> 你講緊乜嘢？你話唔係我做咩？等先。泡後味。我講咩啊？引來。我雲海打雷，雷天命最最高。係啊。冇。嚇！呢首唔係歌詞嘅啫。藍藍分九分。哇！快啲俾 g 嘅 e s s 快啲嘢出去啦。 Ten, ten seconds for photocopy. Okay. Photocopy. What choice? Tôi sẽ hỏi你，聽我睇你，最後新歌。我係否嘅？你開去，即係世間正激對，定的對定不退，佢快樂地，只説最佢好。 我説再道快樂又一點曲折。Serene 啊，Let's go the right one。踏上拍腿。哦哦哦哦！流浮山。係啊！我知，我啲啊，唔係啊唔係啊，我知我知，我一、一、一、一、一。乜鬼咗啊？再流浮山滴眼藥水啊！係。係流浮山滴眼藥水。流浮山滴眼藥水啊！係。 佢佢佢而家佢。我在流浮山滴淚。流淚。我在流浮山滴眼淚。在流浮山滴眼淚。我在流浮山滴眼药水。我在流浮山流眼淚。我在流浮山滴眼淚。誒，在流浮山滴眼药水啊！我在流浮山滴眼淚。唔係滴眼淚應一定係我。我。在流浮山流啊。我在流浮山滴的淚。我在流浮山滴眼水。 <laughs> 我記得最尾個字係水啊，所以。 我。